hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डेट मैंने लिख रखी है और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग डेट्स जो है यहाँ पर आ रही है डेट्स मंथ सब कुछ चेंज होकर आ रहा है ये मैंने कैसे किया गूगल शीट में आइए आप बताता हूँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहाँ लगा लीजिए डेट का फॉर्मूला तो ये डेट का फॉर्मूला हो जाएगा और फिर यहाँ पर रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए रैंड बिटवीन को लगाते ही है बिटवीन ओके तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब हमको यहाँ पर सबसे पहले ईयर देना है तो ईयर किसके किसके बीच होना चाहिए तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2015 से लेकर और 2021 के बीच का कोई भी ईयर आप हमें दे दीजिए ठीक तो ये बंद किया हमने कॉमा दिया अब फिर यहाँ पर क्या करना है वापस से रैन बिटवीन लगाना है तो ये रैन बिटवीन लगा दिया हमने कुछ इस तरीके से ठीक तो ये रैन बिटवीन हो गया अब यहाँ पर क्या करना है महीना कहाँ से कहाँ तक होता है कुल मिला के बारह महीने होते हैं तो यहाँ बारह दे दीजिए बिल्कुल वही एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर आइए रैन बिटवीन करिए कुछ इस तरीके से ये कर दिया हमने रैन बिटवीन और रैंड बिटवीन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको डेट करना है तो एक से लेके इकतीस तारीख के बीच में कोई भी डेट रख दीजिए ठीक है और सेंटर प्रेस कर दीजिए आपका एक डेट आ जाएगा और अब जबकि आप इसको ड्रैग करवाएंगे कुछ इस तरीके से तो ये अलग अलग डेट्स अलग अलग मंथ अलग अलग ईयर करके आएगा देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video